Soy Raúl Prada. Y yo, Manuel Pico. ¿Qué? Hola, soy Manuel Pico. Y yo, Manuel Pico. Joder. Hola, soy Manuel Pico. ¡Maldita sea Pradana! Hola, somos Manuel Pico y Raúl Pradana. Todo el mundo piensa que la realización de nuestros proyectos conlleva un corto tiempo de grabación. Sin embargo, cada minuto del resultado que podéis ver en pantalla es fruto de largos días de rodaje. Meses incluso, como en el caso de nuestro último vídeo. Pranana, ¿cómo ha podido regresar tan repentinamente? La magia del cine. Curioso, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho con su sustituto? Ahora está en el lugar que le corresponde. Por lo tanto, hemos recopilado una serie de tomas falsas y curiosidades para que todos podáis ver cuán dificultoso puede ser el rodaje de algunas tomas. Empecemos con nuestra ópera prima, Planteo Ético. Nótese mi ausencia en estas tomas falsas debido a que el señor Pico era el único que dificultaba esta grabación. ¡Maldita sea, Pradada! Joder, espera, espera, ¿Y si le quitara el jamón? <laughs> <laughs> ¿Ya están? Las recordaba menososas y no eran más largas. Nah, igualmente el lo que es más largo y mejor. Confía en mí, llevo corbata nueva. Pero esto solo acaba de empezar, amigos. Todavía quedan las alocadas, divertidas, hilarantes, disparadas, mal comidas, vasija, tomas falsas de denuncia indenunciable. Veámoslas. venía a poner una denuncia por robo. ¡Coño! Se me ha olvidado decir una cosa. Pues es que no sé lo que, es lo que no entiende de todo. Pero no, lo entiendo. No entiendo. No. Espérate, espérate. Corta, corta. ¿Qué se refiere? Mm, no sé. <laughs> Dígame usted. Francisco. Saltamos a la siguiente partida. Ah, ah, perdón, mire, es que mi amigos me dice Martín. Ah, ahí tengo que seguir. Claro, claro, ahora seguimos. Pero Es que ¿ves? unos datos muy raros. Pero no ha dicho que se llama Fernando. Fernando. <laughs> te de nuevo esa mano. ¿No? Aunque quiero decir que quiero ya decir que Ya se la Antonio, pero te di esa frase de nuevo. Sí, pero creen que ya... No, pero. Sí, pero creen que. A ver. Aunque creo que decir que yo. Aunque creo que ya es hora de No, no, pero di la frase entera. Sí. Pero creen que. <laughs> o sea, el destino no quiere que hagamos este corto. Bueno, venga, a ver. Esta frase. Dígame tu teléfono. No, eh, ahora me tiene que pedir la dirección, por favor. Calle Paquito 3, impar número 4, tercero Z. Impar número 4. Calle Paquito III, número 4, impar. Ah, vale. Ah, perdona, impar número 4 es una tontería. Importa, de nuevo. Pero el número 4 impar. No importa, venga, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Venga, venga. Está bien que cortes Venga, venga. Eh, bien, eh, ¿qué venía? ¿Qué venía, dicho? Sí, venía. ¿Ya que te preguntas? ¿Qué venía? Pues me preguntaba qué venía. No, eh, Dejémonos. Espérate, callad, por favor. Un momentito. Lo siento por ser tan duro. Vale. La verdad. Vale. Bien, ¿me dices un nombre? <laughs> ¡Sorpresa! Pero no, no me mires desfollándote, cabrón. Vale. Dale más fuerte. Bien. ¿Es usted virgen? Perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón? Eh, ¿Perdón? Que si es usted? ¡Yo! Vale, pues ahora, vale, pues ahora sería un plano desde aquí, quédate aquí. Es que ya no hay seguridad en ningún lado. Venga, no se preocupe. <laughs> no, es para tanto. Sí, no es para tanto. Bueno, cálmese, no es la primera vez que se ve. Es que me está llevando más como el toro. Vale, a ver... Pero sal de ahí, tío. ¿Cómo ha sido? O sea, perdón, es que me meto muy nervioso. Pero no se puede diferir de detalles y que no te contradicto mi tía con un cuchillo. ¿Lo ves ahora? Dale, decid la frase. ¡Jefe! Decid las dos frases. ¿Ves aquí? No, pero no te preocupes. Yo tengo la mierda. No, soy Miguel. Es una historia. Ay, mierda, espérate, que le he dado mal. ¡Maldita sea, Trana! ¡Deja esos malditoques en paz! Ya ha llegado el momento de las tomas falsas de uno de los vídeos que más sensación causó con su salida. Así es, el titulado Manuel Pico cabalga en bikini hablaba de la entrevista. Lo sé, me gusta incomodarte. Maldita sea Pradana, lo ha conseguido. 50 puntos para usted y pasemos a la siguiente pregunta. ¿Con cuánta población cuenta Varsovia? A. Falso. 3. Bromuro de Hipratopio Fa sostenido Salvador Allende en el 71. O. <coughs> pasemos a las tomas falsas. Elijo. <coughs> ¿Tomas falsas? No, es que tengo tuberculosis. Elijo el comodín del público. Incorrecto la respuesta es... <coughs> Exacto, ha ganado usted el premio. Sonría para la foto. ¿Qué he ganado? Ver las tomas falsas. ¡Deja de comer! Está bien, pero pienso poner tu vídeo cabalgando. Tomas falsas. me cago. ¿Lo empieces a grabar? En el mismísimo plato del muy cortometraje plan mierda. <laughs> Gracias. Damas, caballeros, sus caballos y yo. Cierra una ventana, por favor. Esta grabación es un asco. es que una ventana tienes. A ver. No, parado <laughs> Se cierra la ventana y se asusta. Tenemos el orgullo de estar esta tarde, día o noche. Pan de chapatas muy bueno. <laughs> ¿Qué tal ha sido trabajar conmigo? Por cierto, ha sido maravilloso. <laughs> y ahora conoceremos la opinión de denuncia indenunciable. <laughs> Casi. y dilo más alto, Dani. Te quiero. Ya está. ¡Papel! ¿Pero por qué no grabáis? ¿Eh? Sin comentarios. Gira, <laughs> tío. Sin comentarios. Golpeas muy fuerte. Quitando el pequeño detalle de no comer carne. Mira el puto perro. Como las grandes estrellas, pues marihuana, esas cosas. Ah, ya sabes cómo Bueno, sí. Las gilipollas. <laughs> No, no, ya está, Hay que comer, hay que comer. Pues me miras en plan, ¿qué cojones dices, no? ¿Qué? Ya se más cerca. idiota que acerca con el zoom, estúpido. <laughs> que parece tonto. Típico los ataques de risa. Ya te calles. Vale. Señores, una de... ¡Coño, Javier! Lo siento, pero temo decirle que mi esposa y yo somos del Opus y por tanto estamos incapacitados para entender este humor. Lo siento. Mi esposa, aquí presente, y yo somos del Opus y por tanto estamos incapacitados, más que incapacitados cerebralmente para poder entender ni de lejos este humor. Lo siento, pero yo y mi esposa, aquí presente, José Marina Snap. Somos del Opus. Lo siento mucho, pero temo decirle que yo y mi esposa aquí presente, José Marina de Aznar y Botella... Buenos días. Temo decirle que tanto yo como mi esposa, José Marina de Aznar. Buenos días. Temo decirle que en esta situación yo y mi esposa, José Marina Aznar de Botella y de Primo de Riviera, José Antonina de María de Aznar, Botella y Primo de Riviera, más que incapacitados, cerebralmente y de muchas otras formas, para poder responder de una forma coherente al humor que ustedes hoy nos plantean. José Antonia, María Primo de Riviera, Aznar y Botella, sobrina de Esperanza Aguirre. Joven, tanto usted como yo, ciudadanos de este país nuestro, nuestra patria, España, tenemos algo en común. No obstante, usted me ha planteado una cosa a la que llama humor, pero mi esposa, María Cristina de Aznar y Botella, y yo, en nuestra situación de miembros del Opus Dei, que Dios los bendiga, nos vemos más que incapacitados cerebralmente para poder entender esto que ustedes nos plantean, si es que lo podemos entender. Posible. Pues Muchas gracias y larga vida. Este forjante es siempre libre como el viento. ¡Viento! Y en el apartado de tomas falsas solo que... Y en el apartado de tomas falsas solo queda nuestra última obra, el show de animal más largo! Y en el apartado de tomas falsas solo queda nuestra última obra, el show de las dos y pico. Puesto que el aburrimiento se debe haber apoderado ya de vuestras mentes, os ofrecemos la posibilidad de animaros clicando aquí para verme botando una pelota de tenis en lugar del siguiente bloque. Dentro tomas falsas. ¡Osorpador! Al show de las dos y pico. ¿Qué <laughs> pasa Muchísimas gracias y buenas noches. y extraño resucita a mí. Investigaremos acerca de lo que hace Manu en el lavabo. Cógeme el faro y eso. ¡Tío, está frío! ¡Tío, está frío! ¡Joder! No se ve el agua, más potencia. Sí. Más madera. ¡Cállate! ¡Ah! Me venían los perdones. ¿Qué es otoño ya? Quítame la peluca. ¡Ah! ah. Hipotermia. <laughs> vale, ya está. Au. Más cero. Ayer fue donde encontró el fantasma. Qué rancio que estás, cabrón. ¡Ah! Muchas gracias, la construí yo con mis cosas, ¿sabes? Yo iba ahí y, y sacaba las cosas de la mina, ¿sabes? Y, por la mañana me pasaba porque me quedé aquí cerquita, ¿sabes? Ya veo, la ha quedado careña. Muchas gracias. califragilístico espialidoso. Yo si quiero te canto. ¿eh? Soy muy joven pasión. un fan. Eh, están ahí los trabajadores que suelen estar trabajando, ¿sabes? Les asusta así un poco, pero sin la más mala intención, ¿sabes? Sin ningún problema de, decir, pues, ¿sabes? Yo no, no, no quiero hacerles daño, ¿sabes? Entonces, pues, a mí el Digital Plus no me llega bien ahí y, el wifi, pues, pues, tampoco suelo tener mucha cobertura, ¿sabes? Y le suelo dar un sustillo así, pero suavecito, sin pasarnos, porque soy buena persona en el fondo, ¿sabes? Compréndelo. Eh, en ese sitio la verdad es que no, no, no llega bien el digital y la internet no, no es el sitio mm, más adecuado para que me vayan llegando las coberturas, ¿sabes? Pero lo que suele haber tras la muerte es como un largo camino que tú lo vas recorriendo y normalmente te suelen salir obstáculos, ¿sabes? Algunas veces te salen algunos animales, otras veces te salen las vacas. Si tú a la vaca la ordeñas y lo mezclas con los huevos y lo metes en el microondas, sale un explosivo de la muerte que no. <laughs> normalmente cuando te mueres, hay un camino, y como un largo camino, ¿sabes? Que te van apareciendo obstáculos a los, a los alrededores. Entonces, algunas veces te salen como unas apariciones que suelen normalmente ir relacionadas con los con las hortalizas que se plantan en mi tierra, por cierto. Y en ese somos una zona bastante rural, ¿sabes? Tú me entiendes, es rural y suele haber acompañado normalmente bastantes animales, voladores, como a las avispas de la muerte. Normalmente cuando te mueres, tú te encuentras como un camino, ¿sabes? Que va así entre, entre, entre la maleza y la, la vegetación y, te suelen salir recoveco y, y algunos agujeros, ¿sabes? En el, en el, en el aspecto. Pero como esto no sale, si esto no sale. Para Canelones, cane, canelones, no me des hazaña, dame canelones, canelones. A la otra vez más vocaliza. Me cago en tu madre. Ahora sí que sí. Vale, ya está. Ah, mierda. Todo indica entonces que fue... ¡Tía, que me habías caído bien! Caso resuelto. Somos la leche Morales. Disculpe, señor. Bueno, igual esto A eh, ver, cállate. No, esto de... <laughs> A lo mejor os interesa. <laughs> si me van a hacer sudar, me llevo mi guión. me llevo mi guión. Me llevo mi guión. me llevo mi guión. me llevo mi guión. Me llevo mi guión. Me llevo mi guión. ¿No queda mal la pierna aquí? No. No se ve. No ah. ¿Por qué aparece el perro? <laughs> Con la regla de Rufín, ¿no? Exacto. El perro. Por cierto, tu nómina es de 313 euros. ¡Qué asco de puesto! ah, no, espera, que luego tienes los pluses de 1760. O sea que todo 313 y luego si te sale los huevos me agregas 1760. ¡Sorpresa! Venimos a grabarte. ¿Qué dices? Cloruro de sodio, <laughs> joder. Es Como la vida real, eres tonto. Un agua con limón. no <laughs> con miel. ¡Basta! ¡Basta! Manu. La Virgen. Joder. ya estoy feliz. ¡Qué bonito! Me caigo. ¡Dinero! Otra vez. ¡Dinero! Una última. <laughs> ¡Dinero! Gilipollas, vale. ¿Qué hago sin vestido? Quiero que conste que lo hago en contra de mi voluntad. El cual no recordamos. Pero no te acerques tanto porque te vas un poco. <laughs> Es que me he caído. Me gustan las películas de gladiadores? <laughs> ¿Qué ¿Pero a qué coño ha venido eso? No sé, es un mordisco de vaca. Esa otra la había compuesto. Los salchichas explosivas. Es que la puta palabra... No soy de pronunciar salchichas. Ningún español pronuncia salchicha. ¿Pero por qué me has mordido? Que les era tan característica. <laughs> sirve para joder, seguro. Bueno, esto ya está grabando, ¿vale? <laughs> De hecho creo que esa va a ser una toma falsa. ¿Falsa dices? Guau, calvo roto, calvo del escenario. Joder, sé feliz, Eso no me dice Wallo en ningún rato nunca. <laughs> Dice, que que yo quiera, vamos. Gané 12, eh, gané, gané 12. la cabeza de pescado es simbólica. ¿Pues ¿Simbólica el qué? la <laughs> cabeza de pescado. Kikiriki. Ya. Uno, dos, tres. Muy bien. Uno, dos, tres. Tres. Tú quieres joder, o Volveremos. No importa. habéis visto cuánto nos divertimos en nuestras grabaciones y lo complicadas que son algunas de hacer. Porque será, no soy yo el que no vocaliza. Ni soy yo el que repite mil tomas sin sentido. A lo mejor no tendríamos que repetir tanto si te aprendieras los guiones. A lo mejor me aprendería los guiones si escribieses algo decente. A lo mejor escribiría algo decente si me satisficieras en la cocina. A lo mejor Alejo Moral te cocina mejor que yo. Alejo Moral se alejó, jamás creo que vuelva. Jovialmente alejóse Alejo Moral, ginebra hermano mano alejose. Con José alejose cuando jactóse de la jarana, que jamás conocido habría si Alejo siguiese en casa. Esto ha sido un ejemplo de... ¡Aliteración! Algunos lo llaman... No, todos lo llaman así. Pero pasemos a la sección de curiosidades. Si no os apetece verlo, os ofrecemos clicar aquí para otra entretenida alternativa. Raúl botando una pelota de tenis. ¡Curiosidades ya! Señor Pradana, si comprásemos nosotros una pizza Doctor Epker, ¿usted se la comería? Mm, posiblemente. ¿Se la comería usted cruda? Posiblemente. ¿Quitándole el jamón? posible. ¿Las anchoas? Posiblemente, sí. ¿Los champiñones? Posiblemente. ¿El pan? Posiblemente. ¿El queso? Posiblemente. En todo caso, usted se tendría que comer la caja. va usted que ya me la he comido. Con razón no encontraba la pizza. Buenas tardes, señores. Este es el making of de Planteo Ético, un muy corto. ¡Oh, Dixon! <laughs> ¡Ah, se ha muerto! ¡Joder! <laughs> El protagonista soy yo. Un puto zorro de mierda. En fin, muy cortometraje filosófico. Por Manuel Pico, que soy yo, y Raúl Pradana, que está ahí grabando. Buenas tardes, Raúl. Ah, se me había olvidado <laughs> ponerme la corbata. ¿Cómo piensa usted hacer un corto sin una corbata? ¿Es usted idiota? Sí, ya lo sé. Debería venir al modo para darme clases un par de hostias. Espérate. Sí, se pone así. Cuando seamos famosos y grabemos el DVD, este vídeo saldrá en cómo, cómo ponerse una corbata por Manuel Pico. Y lo he hecho mal porque creo que me la ha puesto al revés. Ah, Para el recuerdo, resulta que hace unos días vinimos a grabarlo. Grabamos solo la mitad de lo mío y nos dimos cuenta de que, bueno, Raúl se dio cuenta de que se veía todo oscuro y no se nos veía la cara, o sea que hoy vamos a regrabarlo. Va a ser planteo ético número 2. La reedición del director. <laughs> bueno, ya puedes dejar de grabar, ¿no? No, no importa, en fin, le perdono. Voy a pedirle unas latas, ¿de acuerdo? Sí, claro. A ver, dígame su nombre de pila. Este... <laughs> Piscore. Está pisco de García. Ah, claro, se casó con García, que era el griego. Claro. Claro, entonces era Esther Pisco de García el griego, claro, claro. Vale, yo soy Fernando, encantado. Entonces. Albóndigas. Que no hace falta que me digas su apellido. <laughs> Señor de albóndigas. De albóndigas, seguro. Sí. ¿Se casó usted con las albóndigas una vez? No, pero comí unas muy buenas. Y yo una vez planté una cebolla. ¡Oh, caramba! ¿Puede dejar? ¿Puede dejarnos seguir con el corto? ¡Eso! ¡Un patito! perdón. Perdón, ese no es un pato, ese es un ratón. Ah. ¡Pero está usted bien! Ingeniosa broma. bueno, ya, venga, corten. Ya, no, no. Es un momento, espérate. Canelones, <laughs> cane canelones. No sé decir Canelones, cane canelones, no me des lasaña, dame canelones. ¡Bua! Mamita, <laughs> ya está. Estoy grabándome como me como la banana, ¿verdad? ¿Y cuál lo la a ¿Ya está grabando? Mañana. No. ¿Sí? En serio. De verdad. Las tiritas. Qué, hermosura de Oh. qué Me ha tragado. <laughs> fuente, fuente del potasio. <laughs> Los vídeos se ponen para que conserve la memoria, las cosas dignas de recuerdo. <laughs> dignas de recuerdo, pero está grabando en primer plano como mastico una banana. Corta ya que ya he acabado. Juan Curiosas Curiosidades. Curiosísimas. Curiosas. Y solo queda despedirnos hasta nuestro próximo trabajo dentro de 3 o 4 años. Y recordaros que en la descripción del vídeo contáis con el link para acceder a nuestro soundboard personal. Y también con el link para descargar el disco, la música que robaron Manuel Pico y Raúl Pradana, con fotos adjuntas de los rodajes y de pruebas del vestuario como esta. ¡Maldita sea, Y ahora las tomas falsas de tomas falsas y curiosidades. ¡Maldita sea Pico! No me robes la frase. <laughs> ¡Maldita sea Pico! No me robes la frase. <laughs> ¡Maldita sea Pico! No me robes la frase. Ya son algunas de hacer. ¿Qué te pasa? Hay algunos que ya están muchos. Te este empieza a tener un mojo. Voy a morir. Esta es mi última toma, señores. Ya ha llegado el momento de las tomas. ¿Eh? Me vienen a tomar el pelo, ¿qué? <laughs> Pómelo en la boca. Tato. A ver. No, elijo tuberculosis. Es que. <laughs> Lo odiaré el resto de mi vida. Y ahora las tomas falsas que clip, oye. es un albaricoque.